やってまいりました京都チームサラダと申しますこの会場での演舞がスーパーよさこい祭り初披露の場となっております踊り子一の魂込めて演舞いたしますのでどうかお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろししくお願いますそれではさらら 歌方に消えるはホムラの息吹さあ表を上げよ新たいよいよやってまいりましたスーパーよさこい祭り 2つの大地を乗り越えてあなたが次に見る景色はどんな景色ですか京都チームサララ2019盛り上げて